सब्सक्राइब करिए डिटेल मतलब चैनल को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सूरज सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने डिटेल मथुरा चैनल में आज हम आपको आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी आधार इंडोमेंट स्लिप पर डेट ऑफ बर्थ नहीं डली हुई है अगर डेट ऑफ बर्थ की जगह सिर्फ उम्र डली हुई है तो आप अपने आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों ऐसे आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप आ जाइए ई आधार की वेबसाइट पर और इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए तो दोस्तों आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आप बिना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराए आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड नहीं कर सकते हो इसके बारे में मैं आपको ये वीडियो में बता चुका हूं तो चलिए मैं यहां आधार कार्ड डाउनलोड करता हूं और आपको यहां पर इसे ओपन करके दिखाता हूं कि आप इसे बिना डेट ऑफ बर्थ के सिर्फ उम्र से आप इसे कैसे ओपन करोगे तो देखते हैं सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे अपना इन्वमेंट नंबर डालिए उसके बाद यहाँ पर अपना इन्वमेंट डेट डालिए डेट एंड सेकेंड और टाइम पूरा यहाँ पे अपना पूरा नाम डालिए यहाँ पे अपना जो भी आपका पिन कोड है वो डालिए यहाँ पे अपना ये इमेज डालना है यहाँ पे इसे आप get one time password click करना जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर आपका मैसेज आ जाएगा उसे आप नीचे यहाँ डाल देना उसके बाद इसे डाउनलोड कर लेना डाउनलोड करने के बाद आपकी ये फाइल खुल जाएगी ये फाइल खुलने के बाद आपका जो भी नाम है उसके जैसे कि आपका नाम है सूरज आप इसमें चार में कैपिटल अक्षर डालना एस यू आर ए अब मेरे इंडोमेंट स्लिप पे डेट ऑफ बर्थ डली नहीं हुई है तो देखिए मेरी इंडोमेंट स्लिप पे डेट ऑफ बर्थ नहीं है सिर्फ उम्र लिखी हुई है जैसे कि मेरी उम्र अठारह मेरी उम्र अठारह है जैसे कि आपका कार्ड बना हजार सत्रह में तो आप कैलकुलेटर खोलिए कैलकुलेटर खोलने के बाद जिस सन में आपका कार्ड बना हुआ डाली जैसे कि मेरा कार्ड बना दो हजार सत्रह में तो मेरे दो हजार सत्रह आपकी उम्र उसमें डाल दीजिए अठारह तो इसमें से अठारह माइनस कर दीजिए इक्वल आ गया उन्नीस सौ निन्यानवे आप यहाँ उन्नीस सौ निन्यानवे डाल दीजिए आपकी फाइल ओपन हो जाएगी तो दोस्तों जैसे कि आपका नाम तीन अक्षर से है जैसे कि आपका नाम है दिया जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसके बारे में जैसे भी आपका नाम है जैसे आपका नाम तीन अक्षर से है तो आप यहाँ तीन अक्षर डालेंगे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और इसके बारे में एग्जाम्पल दी हुई है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें शेयर करें जाते हैं सब्सक्राइब